Juego, el primer set. Italia. 6-4. 6 games. Juego set y partido. Italia 2 0 0. 6-4, 6-4. 6-4, 6-4.